<laughs> 有人。有 <laughs> 어? 아! 에유! Oh no! 열. <laughs> 어? <laughs> 嗯 Huh? Hey! Wow! Yahoo! Huh? Hey! Yahoo! Hmm? Huh? Huh? You're Hã? 哇！哈哈有人？嗯？啊？ 哎！哦 no！ <laughs> 有人。 哎呦我的妈！哎 <laughs> 呦！Oh no！呀有人。 我的妈！Oh no！ <laughs> 有人。